あ、皆さんこんにちは。これはウェブカメラです。普通のね、えパソコンのモニターのところにつけるウェブカメラですけどね。これをちょっと、あの、ちょっと分、蓋開けます。分解します。 というかちょっと蓋を開けてあったんですけどね。こんなにして。中開けて、ここのね、このね、このレンズの周りにね、ギアがついてるでしょ、これね。これ回すと、あの、ピントをぴったり合わせることができます、ここね。えー、っと、うん、ここね、えっと、ここ、こう、ね、これ、レンズのところにこうね、 レンズ、あ、レンズのとろじゃなくて、えー、ギア、あの歯車みたいになってるでしょ。これをね、回せばね、えー、ピントが調整できるようになってます。これね。ずっと左回りにやっていくと、ピントが近くに合うようになります。こんなしてね。ざんとね、えー、それから、ずっと回していくと、 こんな風にね、歯車みたいになってますけどね。これを回していくとずっとね、ピントがあの、焦点が変わります。で、だんだんあの、左回りにやれば焦点が近くなってきます。焦点ががあの短くなってきます。近くでもくっきり映るようになります。 ちょっとお金を見てみましょう。こんなふうにね、お金も、ね、すごく綺麗にシャープに映ってます。 ね、細かい字もちゃんと見えます。うんと、えっと、日本銀行。ね、こんな風にね。うん、顕微鏡みたいにね、細かいとこまで見えます。すごいですね、ほんと。びっくりしてしまいました。ね。じゃここが、えー、っと、うん。 あと、あとは、あ、ここね。えー、っと、うん。ここも、ね、いろいろと。うんと、あね。あっちこっち、綺麗に見えます。 隠れ文字がある。なんか。ほぼ。ね、顕微鏡みたいにね、細かく見えますね。うんと。これは、布ですね、布の。布の質感もね、なんかよくわかりますね。これいいですね、これは。 ほんと。すごいですね。すごいすごい。えー、っと、これが、えー、っと、塩粒です。塩粒。塩粒です。四角いのがわかりますね。すごいですね。えー、っと、四角いのが。 ね、塩粒。こっちが砂糖粒。砂糖粒が、砂糖粒こんなんですね。うん。ちょっとあんまりわかりませんけどね。小さいですね。そして今度はあの水滴。水が、水がちょっと、水も置いていました。 これ水、水滴。水滴は、ちょっとね、えー、っと、なんか一郎かな。水滴。 いいうん。うん。水滴はこんなにして。指なんか見えますね。指紋まで見えます。指がひび割りしてますけどね。 うん、こんなになってね。ちょっと、あ指がボロボロなのがわかりますね。ボロボロ指。うんとね、ね、ことね、こんなふうにしてね。じゃん。爪は、爪わかりますね。このね、爪の 凸凹感がありますね、もう。汚い指ですね、ほんと。うん、ね、こんなふうに。細かいとこまで見えます。すごいですね。えー、 うん、今度はグラスに水入れて移してみます。水滴なんかも見えますね。うん、すごいね。 水滴。おん。ね、こんなのね。うん。うん水滴はキラキラ光ってますね。おお。まあ、完璧じゃないですけど、かなり綺麗に見えますね。うんと。 プロテスティマス。チャポンチャポン。 キラキラと。うんね、はい。なかなか、ボケてますね、ここはね。ちょっと、回して。 疑ってませんね。えっ、ー、と、こっち側しくな。とね。ね。うん、グラスの中でした。 ね、体です。うん。お感じが、質感が。うん、細かいところまで見えますね。すごいすごい。 かなか。なかなか使える。ね、なかなか綺麗に映りますね。 これはなかなかいいですね。